ーズですさあそしてラグ舞祭りクルーですそれでは最後の曲になります二輪ソウルダンス3ふるさとは一つ この街を愛する踊り子の熱いダンスに温かいご声援をお願いしますでは皆さんよろしくお願いします気をつけ to the your time. Oh, がとうございましたありがとう